Կապսի դպրոցի փոխտնօրեն Մկրտչակայանի։ Կապսի միջնակարգ դպրոցի շենքը ունի վտարային աստիճան, որը այս դպրոցը կառուցվել է 80 թվականներից ի վեր։ Հիմնավերանորոգում ինքը չի ունեցել, մասնակի կոսմետիկ վերանորոգում է տեղի ունեցել։ Բազմաթիվ կոսմետիկ աշխատանքներ դպրոցի ներսում ապահովել ենք երեխաների ապահովվածությունն ու դասարանների բարեկեցիկությունը։ Այսինքն դասարան արտասարան կոսմետիկ վերանորոգման է արժանացել։ Այսինքն ինչ են կարողացել հիմնական խնդիրները լուծել։ Այսինքն շենքային պայմանները, որոնք ունեն մեծ ճակեր, օրինակ այս պատը շարժվում է, որ մենք իրոք մի քանի այսպես երանգյունացել երկաթներով ամրացրել ենք, որովհետեւ երեխաները ապահով լինեն, բայց ինքը շարժվող պատ է, որին զուգահեռ աշճաններն են։ Աշճանների զուգահեռ պատն է, որը իրոք բնանկավոր է։ Կամ շենքի հապասներ, որ իրոք փլուզված են, որը տնօրինությունը չի կարող դա ապահովել։ Իսկ մնացած կոսմետիկ աշխատանքները, ճերուցումը, երեք փեղանի պատուհանները, ապակիները եղել են մեկ փեղկանի տնօրինի շնորհիվ երեք փեղկանի է դարձել եւ երկու այս շերտերով մենք ապահովում ենք պոլիետիլինային թաղատողնում պես։ Մենք ապահովում ենք ջերմությունը գնացեք 17 20 աշճան ջերուցում եք նկաբահում այս վտարային դպրոցում իմանայիք եւ Ահագին այստեղ փլված են հին։ Բոլոր կապեցինները ծևով են։ Ուղղակի դա որ դուք տեսնում եք, դրանք ասեն մասնակի արել եք որ կարողանանք երեխաներին բոլորը, բոլոր տասացենյակներն են հստեղում։ Դրա համար ցանկալի է ճիշտ է մեկնարել որ երեխաները լավ զգան, ցանկալի է դուք այս տարբերակները զարգացնեք։ Կդոմենիկը գրոսները մի մեգրոցել չեն արում, ասում փոստերը ցենտրալից ասում են փոստեր, բակ փոստեր, մեղավորից որ մենք փոստերը ստակել ենք։ Սա կարելի է, տնօրենի շնորհիվ է արդյոք։ Տնօրենի գարանը ընտանիքի բոլորովս բակարանում ենք։ Այո, այո։ Պետք է բանի միջոցներով ոչ բյուջեի։ Դրանք հետից դասասենարներ են, որտեղ երեխաների դասերնար են, բայց հիմա չեն անում, որովհետև դեռ է ճանաչել ու իսկ հաստարանների վրա։ Հնարավոր չէ այդ սպայմանները։ Չէ, քանի որ հնարավոր չէ թեկուզ մասնակի աշխատանքներ բոլոր դասասենարներում անելու, գոնե թե անել մասնակի աշխատանքներ անելն է, դա դիտեք որն է ամենավատը, որտեղ դպրոցը չեն ասում, դե բաց դպրոցը, վատ է վիճակը, մի քիչ է դպրոցի բյուջեն մի քիչ ավելի շատ կա։ Գոնե միլիոն կգա, մեկ միլիոն կգա, որ կունենք որոշակի աշխատանքներ կատարելու, ավելի դրոշներին, առողջական մոդետը ծավալի։ Ինքնուրույնական դրոշի որ այս լիճի ապակիները փշրված են մենք ունենք ռազմապազա զուգահեռ ռազմապազա որ արգերը վերաբերվում է այո հա։ ռուսական բազան է հա արգերի հետևանքով վերացնելու պատճառով այդ աբակիները միշտ փշրվում են։ Երկու, երեք անգամ, տարին երկու-երեք անգամ մենք փոխում ենք աբադիները երկշեր դարձնելու համար, աբաովելու ջերոցումը։ Բայց ինքը արդեն հնար չկար, մենք արդեն այսպիսի պոլիետելնային թաղանթով ենք ծաղկել, որ այս ռանկամերը, պադուաների, լուսամուտների ռանկամերը չփշրվեն։ Ունենք երկար հայր փլուզված պատ, երկու-երեք անգամ այդ բլոկները մենք նորից սպախեք պատա ամրացրել ենք, բայց երեխաներին չենք թողնում մոդիկ գնան, որովհետեւ այդ վտանգից սկսապենք։ Մեի դալիժն է, որ առաջներում մի 5 տարի առաջ, այստեղ շատ հաստապելի վիճակի մեջ էր, այստեղ տնորենը իր ուժերով, ուժերով, այստեղ մենք բեմ ստեղծեցինք, կաների ծությունները, տոնակադարությունները, միջոդարումները անցկացնել այստեղ, լավ գեղեցիկ վերանորոգվեց, այդտեղ մենք վերանորոգված այս ալիճումը կասկածում ենք բազում միջոցով։ Դրի հա? մեջ ֆինանսները։ Այսինքն հա։ իրոք քանդվա քաշ ճանաչած։ Բարակույրներ Զգացվում է, որ նախորդ տնցնյակների համեմատ ահագին ինչերա, հա, իրոք, մենք չունեինք գետնին, այսպես կառնում էին, երեխեքն ճտարում էին կադամ։ Դեմ չունեինք, բեմը Ժեխոթյանի ամուսինն է ծածկել իր ուժերով, հենց իր ուժերով ինքը ծածկել։